Seguramente aquí se encuentra Steam Smite. Debo arreglar esta situación rápido. ¿Qué pasa, Tennyson? ¿Tienes algún problema? que tengo algún problema. Es hora de fuego. Te lanzaré una bola de fuego y acabaremos con esto. Me cansé de tus palabrerías. ¡Ah! Sencillo. Ah, no lo entiendo. Kevin, ¿Qué le está pasando? Eh, bien, comenzaré. Y yo me dedico a derrotar a todos los villanos alrededor del mundo y del universo. Con solo 10 años tengo el aparato más poderoso. Soy Ben Tennyson y con tan solo 10 años tengo el aparato más importante del universo. Así es, señores, el Omnitrix. ¿Ya lo había dicho? Los pongo en contexto. A quien acaban de ver es Kevin 11 es el bravucón de mi escuela y trata de arruinar todos mis planes de héroe. Es un poco burlesco y nunca deja de hacer sus bromas de mal gusto. Siempre bromea con cosas que no debería hacerlo. Se esmera en burlarse de mí. Yo pensaba que ahí estaba Steam Smite, pero en realidad todo estaba detrás de él, burlándose una vez más de mí. Y es por eso que me impacta todo esto. ¿Cuál era realmente su idea? ¿Por qué perseguirme? ¿Tendrá algo entre manos? Yo trato realmente de ser una buena persona con él, porque su vida no es fácil, pero él no lo ve desde ese lado, simplemente me detesta por ser yo. A veces, la verdad, me gustaría ser alguien más, eh, alguien más clásico, alguien más eh, original. ¿Ben? ¿Ben eres tú. Ben 10, Omnidimensión, capítulo 0, con las voces de Ben 10 por Robin 10. Kevin y Hotshot por Super Deadpool, Fuego y Shock Blast por Capitán Nopales,